Der sympathische Weihnachtsbaum eignet sich perfekt als Werbeträger für Ihre nächste Weihnachtsfeier oder als schöne Aufmerksamkeit für Ihre Mitarbeiter und Kunden. Bestellen Sie noch heute Ihr Muster und überzeugen Sie sich von der Minifeed-Qualität.